Hola, tenemos un testimonio más de la milagrosa eh, planta de la moringa. Aquí tenemos, este, bueno, para evitar el común de la gente y como es un caso un poco delicado, vamos a utilizar un nombre protegido para este caballero que hoy tienes. Ya, eh, bueno, eh, ¿cuántos años tienes? 20 años. Ya, él tiene 20 años, ya, pero hace, o sea, cuando él estaba hace unos 7 años, o sea, eh, accidentalmente pues se infectó de una enfermedad conocida como el VIH. Pero ahora tu nombre vamos a protegerlo y te vas a llamar eh, Andrés. Entonces Andrés, ¿cómo te enteraste tú de la inyección de la moringa. Yo me enteré de esta noticia por redes sociales. Ella estaba curando el cáncer, a la cual yo tuve que acudir con el hermano José Yaguana, que me había comunicado que él estaba tratando esta medicina natural. Entonces me di cuenta de que estaba curando muchas personas de cáncer, a la cual también hubo otra persona que tuvo o sea, tú, cuando tú veniste, me acuerdo al tratamiento, yo te dije que a la décima inyección te ibas a hacer el examen y dio resultado positivo, ¿no? Así es. Entonces, este, Andrés, eh, para mí, eh, verdad, me llena de mucha alegría, mucha satisfacción. Primero agradezcamos a nuestro Padre de Luz, el amor puro e infinito, luego a nuestra Madre Naturaleza, que con amor produce para que sus hijos sean felices. Entonces, el examen prueba de que tú ya estás libre de esta enfermedad, pero según me estabas comentando, quieres seguirte poniendo unita por mes, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces, bueno, Andrés, eh, ¿y tu esposa cómo se encuentra con esta agradable noticia? Entonces, mis queridos hermanos que nos escuchan, esta, ese es un, este es un caso más de la milagrosa planta de la moringa. Sí, eh, ya tenemos con este algunos casos de VIH que se están curando. Y así como Andrés dijo, que se enteró por las redes sociales, como él dijo, si cura el cáncer, ¿por qué no va a curarme esta enfermedad que también puede tratarse. Así, mis queridos hermanos, un abrazo. Andrés, ¿cuáles son tus últimas palabras? Agradecerle infinitamente a Dios y gracias a usted, hermanito, por haberme ayudado, haberme abierto las manos y poner esta medicina en, mi mente, ¿no? Tener mucha fe. Les digo a todos que se hagan inyectar esta medicina, es pues muy buena, tengan mucha fe y primeramente creer en nuestro Creador, ¿no? Gracias al amor infinito yo me encuentro bien, gracias a Dios. Bien, Andrés, una, un testimonio más y que las bendiciones de nuestro Padre de Luz, el amor puro e infinito, sigan fluyendo en infinitas posibilidades y en infinitas bendiciones y experiencias. Un abrazo, que tengan un hermoso día mis amados hermanos. Un testimonio más.